O chato cabuloso tá magnífico é o Romeu. Eu sou o cara, pego qualquer mina As novinha fica louca pra jogar bundão pra cima As novinha fica louca pra jogar bundão pra cima Eu vou dar a minha ideia, e a minha ideia é cheque Ninguém come ninguém, se tiver de mobilete bate a bunda, pode nos agregar Ô moça, de boca vem devagarinho Garota, bate a bunda, pode nos aqui, Mete a bunda, pode, mete a bunda, pode nos aqui, Mete a bunda, pode, mete a bunda, pode nos aqui. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Vou jogar a bunda nele e rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Hoje eu vou dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Hoje eu vou piroca bem Na piroca, na piroca, na piroca do novinho. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho. Tá vendo o beat? Só do grave vai. pego qualquer mina. As novinha fica louca pra jogar bundão pra cima. As novinha fica louca pra jogar bundão pra cima. Eu vou dar a minha ideia e a minha ideia é cheque. Ninguém come ninguém se tiver de mobilete. Ninguém come ninguém se tiver de mobilete. Moça, coloca bem devagarinho, garota. Bate a bunda pode nos aqui. Ô moça, coloca bem devagarinho, garota. sentadinha na piroca do novinho Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Hoje eu vou dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Colocar bem devagarinho Na piroca, na piroca, na piroca do novinho Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Tá vindo o beat, grave vai